Bueno, un tema también ahí, perdonen, con el cuadernito y toda esa historia, con el amigo Andrés. Oh, no. De mi casama hasta el pueblito, con mi morocha fui a cumplir un rito, un pagamento para esta tierra. Aquí comienza la fe. Papada de sangre y semen y la llenamos de buenos momentos el mejor, el más consentido en la vida, vida no es el paraíso vida la humanidad vencida Le pagamos de buenos momentos El intercambio se hizo solo También hubo que reflexionar De lo pasado para haber llegado allí Si hicimos mal o fuimos injustos Sobre todo le agradecimos trasladamos en su mismo sentido. Tierra no es el paraíso. Tierra, oh, la amor de entierro. 감사합니다.